ሰጣች ደሞን አብቦ ይዝነቅ ጎጇችሁ ይዝና ቤታችን የእኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁን ጸጋ ምርጦ ሰጣች ምርጡ ሰጣች ደሞን አብቦ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 ሰንጥቅ የመውደድ ዳርቻ ያልተተበሳች ማተም ነው ጋብቻ ያለ ልዩ ጥበብ ያው ታምር የነቢያት ፈለግ የሕይወት ሚስጥር የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ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 መርቶ ሰጣችን መርቶ ቸራችን ደንቆና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 የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ።